Yummy. Oh. Hmm. Sedap. Rasanya? Ah, sedap. Rasa kuah dan sedap. Rasa semua. Ah, uh, dia punya serai. Lepas tu uh, ah, mama letak ni eh. Uh, daun limau apa eh? Tak, mama ha. letak uh, ah, coriander tu lepas dengan limau. Oh, sedap. Hmm, rasa macam Lepas tu rasa Mama letak ni uh, mushroom uh. Oh. Sedap. Okey, Papa tak apa. Papa nak rasa lagi? Okey, tak nak nak. Okey dah. Okey, Papa nanti dah siap nanti Mama hidang, Papa makan, okay? Okey. Sekarang Mama nak sama masak, okey? Okey, sayang. Thank you. Okey. Papa saya Mama tak? Oh, of course. Lah, Kalau saya Mama. Mama, Papa kena buat jenis. Tak apa, jangan lah. <laughs> Malu nanti, lah tengok kan Selalu tak layan mama Thank you sayang Thank Thank you papa Okay